tiek lēsts, ka Latvijā ik gadu tiek nodoti pieņemti kukuļi tūkstošiem latu apmērā. Diemžēl tikai nedaudzi gadījumi tiek atklāti. Ierēģi, valsts amatpersonas pieņem individiem izdevīgus lēmumus, saņemot kukuļus. Sabiedrības dzīves kvalitāte pasliktinās, nav attīstības iespējas. Noziedzība, netaisnība, varas iestāžu kalpošana atsevišķiem individiem. Par samaksu tiek pieņemti labvēlīgi tiesas spriedumi, vainīgie atbrīvoti, staigā uz brīvām kājām. Bet ir iespējams savādāk. Ja vadošus amatus ieņemoši ierēģi neņem kukuļus, tad viss nostājas īstajās vietās un labklājība var ienākt katrā miestā.